bien, Ahora lo que tengo que hacer es turnar. Ahora sí. Voy a la partida buena Tengo que tornar a casa. Faré una mica la intro. El doble clic avanza Le dije que no debo avanzar Que es muy mago, pero volem que acabi, acaba, Golem me acaba de Quan Consulti els crèdits, que de veritat sortirem, perquè aviat guanyarem. Ah! No, no ens atrapem, que si no s'adormirem. Tu que escoltes aquest vers, bueno, vale. el lentament, car dels somnis ets captiu, com l'infant que dorm dolçament els ulls se tanquen al sol, el cos s'adorm dolçament. Deixa de ser en aquest món per viure en el teu pensament. Bueno, ara entenc per què em feien fora d'aquí, perquè com que sóc un nen, els nens no tenen per què jugar. Ara em surt mal. Algun temps. El Paco crees que no hay eso. El Paco no hay eso. No hubiese apretado el dragón me habría muerto, el otro drag me habría muerto también. Mira que me ocultan los lazos. Ahora sí, paciente. Aquest tros sí que el deixarem. I ara sí que trobarem la nostra germana. Però he fet una mica de trampa, eh? No és... Si és que si no m'eliminava i... podeu, si voleu veure un gameplay millor, ja us posaré el link i això, que ja ho he fet tu. ねその子が基本マリー One ring, eh? Bueno, a la revista del futbol que venia crec que era del 2006. I no fem més jocs, eh? Barcelona Multimèdia, molt malament. No fem més jocs, més jocs. El motiu que és aquest. Bueno, us deixaré ja la descripció d'un Leonci, algú per que pugueu omplir dient que voleu veure el joc o a l'iPod, podeu jugar a l'iPod Touch o l'estigma o el que sigui, que i també dir, que volem més llocs de... on d'aquest tipus. De Barcelona Multimèdia en català, més llocs en català, no s'oblidem. Més llocs en català, de la Multimèdia, escolta'm, tens més llocs en català. Crec que ens quedem molt. Mira, mira que eh? No, no pot Ah, no